жездин концентрацияланган азот кислотасында кычкылданышы азот кислотасы өтө күчтүү кычкылдандыргыч чыңалуу катарында суутектен кийин турган аз активдүү металлдар менен да аракеттенишет концентрацияланган азот кислотасы өтө уулуу зат бөлмө температурасында ал уулуу учуучу заттарга ажырайт азот кислотасы менен иштөөдө маска жана очки менен иштөө керек химиялык стаканга бир аз өлчөмдө концентрацияланган азот кислотасын куябыз жез пластинкасын азот кислотасына салабыз эритме ылдам эле жашыл түскө өзгөрүп газдын кызыл күрөңгөбүктөрү бөлүнүп ал газ азотунун ал газ азоттун төрт оксиди реакция экзотермикалык ошондуктан реакция өзүнөн өзү ылдамдайт азоттун төрт оксиди көп өлчөмдө бөлүнүп чыга баштайт